Ice, ice. Le S Big Lee next to one. Wish. C'est l'envie. C'est l'envie, oui, c'est ma vie. C'est l'envie, tant pis, on la vit. Mental de fer jusqu'au Gigi. On joue, on gagne, on perd, négro, c'est la vie. On joue, on gagne, on perd, Big c'est la vie. On joue, on gagne, on perd, négro, c'est la vie. On joue, on gagne, on perd, Big c'est la vie. Elle est belle, on dit la vie. C'est pas fini tant qu'on vit, des fois c'est triste, parfois belli. Le cap est pris à l'infini. Ce qui m'arrive, tous mes soucis. Je suis le seul fautif Le coach de mon équipe Mon esprit et mon messie Fi nga ne ya fi génne sa bopp li nga doon yaa koy xamal sa bopp sa bopp koñ doxul ma boy util job wala ekor. école lo ho, du li ma gënal lakk përëm du ma bërëng def lu lëndëm dàq dërëm sama kerem, def naa ko gëmman sama vie sama vie woy sama vie sama vie tant pis mon la vie Mental de fer jusqu'au Gigi. On joue, on gagne, on peur, le gros c'est la vie. On joue, on gagne, on peur, Big c'est la vie. On joue, on gagne, on peur, le gros c'est la vie. On joue, on gagne, on peur, Big c'est la vie. Des femmes joy, des femmes rêves. La psyché du cher, des femmes dan, des femmes dan. Mel ni ëmma seen sur scène là, évadé ni ku amul blême dul yoonu messager big ne boule hésité fierté comme la maman Sané, engagé comme par fadel la vie du négro menacé moi-même je l'ai agressé mes rêves sont mes remèdes maa ngi parce qu'il me dé on est fier sénégalais déterminé jusqu'au sommet mon c'est l'envie c'est l'envie ouais c'est ma vie c'est l'envie tant pis on la vit Mental de fer jusqu'au Gigi. On joue, on gagne, on perd. gros c'est la vie. On joue, on gagne, on perd. Bigli, c'est la vie. On joue, on gagne, on perd. gros c'est la vie. On joue, on gagne, on perd. Bigli, c'est la vie. Yalla la gëm t'es la la andal kon dara du ma betat, moo may xañ te yalla may maayaat. yàlla Negro nanguna bigli nanguna Ice, ice